any any هر هیچ any Do you have any money? Do you have any money? Do you have یعنی آیا شما دارید You have یعنی شما دارید Do you have حالت سوالیه که با فعل کمکی do سوالی شده Do you have یعنی آیا شما دارید Any هیچ یا هر money پول Any money یعنی هر پولی یا هیچ پولی Do you have any money آیا هیچ پولی داری Do you have any money Do you have any money I must help Julie at any cost. I must help Julie at any cost. I must یعنی من باید اجبار برای انجام یک کار. Help کمک کردن. Julie جولی رو at در any هر cost هزینه یا مبلغ. At any cost یعنی به هر قیمتی که شده. I must help Julie at any cost. من باید به جولی به هر قیمتی که شده کمک کنم. I must help Julie at any cost. I must help Julie at any cost.